amezindua album na kipindi ambacho nafikiri album zimerudi kwa kasi na ni msanii ambaye anafanya vizuri. Mimi kama mdao nimeona na kila nafasi ya kuja kumsupport, so yeah. Kwa mwaka 2022 umekuwa ni mwaka ambao wasanii wengi wameachia album, EP zimekuwa ni nyingi sana. Uh, kinamna fulani mziki wetu kama una wasanii wamefumuka sana hivi kufanya album. Nataka tuzungumze nishiko ufupi sana. Uh, wewe unaichukuliaje kwa wasanii kwa mwaka huu kuibuka na, na kutoa album nyingi sana kiwango mpaka unasema yes Uh, ah, mi naona kama industry inakuwa na wasanii wameanza kuwa serious zaidi na tofauti na kipindi kile, kipindi cha kina Inspector Aaron, kina Juma Nature. Sasa hivi ukiangalia eh, show zinafanyika na ukiangalia kuna digital platforms zimeongezeka, kwa hiyo kuwa na kurudi tena kwa album kwa kasi kiasi hichi, unaona kabisa kwamba ni mapinduzi ya industry na wasanii wetu wanafaidika, kitu ambacho kinazidi kuwapa changamoto wale ambao ni upcoming wazidi kufanya vizuri zaidi, wafike levels Ah, kwenye album zilizotoka na EP zilizotoka kumekuwa kuna baadhi ya, ya, ya nyimbo ama ama album kwa ujumla kukuwa zina zina zina zina zinazungumziwa zina vibaya kwamba maybe ngoma mojawapo zimekopiwa sehemu fulani. Uh, ile kitu inakuwa ina vipi kwa wasanii ama na nyinyi watu ambao kwenye industry huwa mnakichukulia vipi sana kwa wasanii wetu kwa wanakopi melodies ama vitu vingine kwa wasanii wengine? Uh, nafikiri ni changamoto kwa kwa wasanii wenyewe husika kuangalia kwamba unajua wakati mwingine mtu anaweza kunafanya atoe wewe alafu ukakuta kwamba da hii ngoma imefanana kama na fulani, lakini sio kwamba ilikuwa intentionally. Lakini kuna wengine wanafanya intentionally kwa sababu ikianza kuzungumziwa ndo ndo, ndo tobo lenyewe isi, so ni marketing strategy maybe wakati mwingine ndio kusema, lakini uh, vijana wanafanya vizuri kiukweli. Hiyo kesi nafikiri sio kubwa sana tofauti na vile ambavyo wewe unavyoizungumzia hivi. Ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Baadhi ya ngoma zimeshushwa kwenye kwenye kwenye, kwenye digital platform nyingine. Yeah. Um, well, kama nilivyosema bado ni changamoto kwa wasanii wenyewe kwa sababu pia sisi wasikilizaji tupo, na kama hivyo kuna mamlaka zipo, ukizingua watu nao wanakuzingua na kushusha. So nafikiri ni wakati mzuri pia wasanii waone ni jinsi gani ambavyo wanatoa kazi zao ambazo ni OG original ziende, alafu sisi tu enjoy mziki mzuri. Ah, kuna, kuna, kuna ngoma imetoka hivi karibuni ah, hiyo uh, ngoma ni, ni ngoma ambayo inazungumzia ama eh, ina, ina, inashawishi sana utumiaji wa miadarati ama ama hizi vitu ambavyo viruhusiwi na mm. tumemsikia msemaji wa nani mtu ambaye anahusika na serikali alizungumza kuhusiana na wasanii kutoa ngoma ambazo zinashawishi watu kutumia vitu ambavyo sio vizuri si kitu kizuri, na wewe kama uvyosikia ile issue unavyosikia, kama ile ngoma umesikiliza mm. ama ile nyimbo umeisikiliza mm. unahisi ni kwa msanii mkubwa kama yule kufanya kitu kama kile ni kitu kitu sahihi? Mimi sijasikia ngoma. Ni ya msanii gani? Harmonize ana ngoma ambayo inaitwa Widi. Inaitwa Widi. Itabidi nikae nikaisikiliza, sijaisikiliza kikweli. Ila Garabi, wewe ni mtu wa karibu wa Harmonize. Nakumbuka for the first time anamvalisha yeah. pete Kajala, tulisikia wewe ni moja ya MMC ambao mtakuwepo mm. kwenye swala la harusi mm. surprise unavyosema hujaisikia hiyo ngoma ya unajua mi mwenyewe niko bize sana na hizi ngoma zinatoka kila siku. Harmonize anatoa ngoma kila siku, mpaka sometime anaweza akwambia leo saa mbili anaachia goma kesho akiamka saa nne anaachia goma baada hajafanya featuring. Kwa hiyo wakati mwingine sio ngoma zote unapata nafasi ya kusikiliza Okay. Kwa hiyo ngoma hiyo pia sijaisikiliza, nitapata nafasi ya kuisikiliza, lakini kama uh, mamlaka ya wameongelea kwamba kuna kitu kama hicho, nafikiri sio kitu kizuri. Okay. Ni nafasi pia nzuri ya kujitafakari na kujidadafua kwamba ukiwa kama kioo cha jamii, kuna sura fulani unatakiwa ionyeshe, kwa sababu kuna watu wengi wanakuwa wanakuangalia you see, so utapata nafasi ya kusikiliza vizuri, pengine inaitwa widi anapiga ana, ana, ana, anapiga vita matumizi ya widi. Ah, okay, yes. Eh, nini maoni ya Garabi kwenye hili hapa? Kuna tetesi ambazo zipo chini ya carpet. Yeah. Inasemekana kuwa lile penzi ambalo lilikuwepo kati ya Kajala na kaka yetu Harmonize yeah. halipo tena, na tunaona tulishazoea kuona gym pamoja, lakini kwa sasa hivi hatuoni zile posti, oh, nimekumisi mke wangu nini, hakuna vile mambo. Mm. Ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao ulisema mimi bwana, hii ndoa nitakuwa MC. Comment yako kwenye hili? penzi kweli alipo, unavyohisi yani? Penzi kuwepo ama kutokuwepo, mimi sifahamu kiukweli. Okay. Mimi nilifanya kazi ya engagement na nimekuwa siku zote nikisema kwamba natamani nifanye harusi. Okay. Kwa maana hiyo, kama kipo ambacho kimetokea, mimi sina taarifa bado. Okay. Lakini kitu ambacho sikiombei, you see, so long as kama kuna itilafu zimetokea kwao naomba tuwapatane kama walivyopatana awali. Nafikiri walipotoka ni pakubwa sana e, yaliyotokea mwanzoni ni makubwa sana. Sijui kama kuna kitu ambacho kimetokea kitakuwa kikubwa zaidi ya kile ambacho kimerudisha hapa mpaka kufanya engagement, so nafikiri tuwape tu time, alafu mpango mzima. Sawa, Nabii ni MC mkubwa mm. na anajulikana anafanya, anafanya shughuli nyingi. Mm. Tumeshangaa kuto kumwona kubadilishwa kwenye shughuli ya uongo tumeona ma, ma MC kama watatu kama sikosei walibadilishwa. Imekuwaje kwa Garabi? Kuna tatizo kati yake na Wolper ama ni nini shida? Kama una taarifa vizuri, mimi nilifanya engagement ya Wolper na Rich Mitindo. Yes. Yeah, nilifanya engagement yao lakini tatizo lilikuja kwenye ratiba. Mimi watu wananibook mapema sana, kwa hiyo walijaribu sana kupata nafasi yangu mimi kuhost shughuli yao, sio kwa kubadilishwa, yani from the beginning, kuanzia send off mpaka mpaka harusi, lakini ndo hivyo, haijakuwa haijakuwa riski. Mimi nilikuwa na wateja wengine. Tena nakumbuka nilikuwa niko Mbeya, harusi ya Rich pamoja na na, na, na Wopa, mimi nilikuwa Mbeya kikazi hivyo Kwa hiyo nilikuwa hata sema namaliza naenda kule, ilikopo sio rahisi yeah, nilikuwa Mbeya kikazi. Sawa, mimi natamani uzungumzie hili. Kuna moja ya clip ambayo ilikuwa inaonekana sana kwenye mitandao ya kijamii uh, wa bibi harusi akiwa anaambiwa na bwana harusi kuwa spend show off na ile shughuli bwana alisimamia Garabi jamani, tuseme tu kweli. Ah bwana Garabii <laughs> usinanilio. Tumemsikia Dr. Chini kaizungumzia ile swala na kusema si haikuwa poa vile ilivyopostiwa. Wewe maoni yako kuhusiana kile ambacho alichozungumza Dr. Chini ni nini? Um, yeah, kiukweli mimi unajua at first hiyo okay. hiyo hiyo clip uh, labda ni, labda niweke tu wazi. Mm -hmm. Wakati nimeipost ile clip sitaki show off mi binafsi nilikuwa sijasikia alichokisema yule jamaa sawa. Uh, kwa hiyo nilikuwa na ile curiosity. Ukiangalia kwenye page yangu mimi mara nyingi nafanyaga challenge mbalimbali like fanya hivi fanya hivi, niambie hivi niambie hivi, nafanya challenge, so niliweka ile like kusikia oya jamaa akamwambia nini, you see so ndio it came up kwamba alimwambia Stack Show, si ndio? Nikamuuliza biharusi, nikamfuata bwana, hivi kweli uliambiwa Stack Show? Akasema eh, hey, anaambia Stack Show watu wako na makasiriko na comment nene you see it was funny. Nika nikamcheki bwana Ruse bwana wewe ilikuwaje kumwambia stack show off, you see ah, unajua unajua mimi mimi nilikuwa nao kumbini naona ni watu ambao wako very much okay, sawa so, na the guy ana vibe, bint kidogo mtu fulani ambaye ana ufofu, kwa sababu anakumbuka hata kabla hajaingia ukumbini alikuwa alipiga shela msalaba nyingi sana kwa, kwa ile hofu alikuwa nayo, unajua naingiaje si So jamaa alimwambia vile katika namna ya kwamba wewe, yani usijakata zile baby manini. Kwa hiyo ikibingwa tu, lakini Mike kazoom alichokizungumza, lakini haikuwa kwa ni mbaya. So before it was funny, like mimi nilikuwa na, na check down na check now na naambiwa masomo comment unayosoma huko, yani tulikuwa tunacheka wote so it came out to be watu, unajua kuna Instagram kuna watu haki za binadamu, kuna watu wanasheria, kuna watu una, unajua eh? so ndio hivyo, comments zikawa nyingi, baadaye nikaona hata jamaa wako vizuri, na mimi kabidi nishushe repost kwa sababu before haikuwa kuwa ni mbaya na ukiona kama nime mpaka nilikuwa na check nao na check nao DM na tunawasiliana, kwa hiyo haikuwa kitu kibaya. So comments na nini na judgment zilikuja nyingi, ndio ikaleta kwamba na mimi niishushe. Hata bwana harusi mwenyewe akuwa akuwa vizuri, kwa sababu walikuwa wanaelekea kwenye harusi. Harusi ilikuwa bado, ile ilikuwa ni just a send off, kwa I had to drop the post na hivyo. Kwa hiyo kama alivyosema cheni labda kupost inakuwa sio kitu kizuri na nene. Mimi kwa maharusi wangu ilikopo, yani we okay, kwamba nilikuwa na post it was okay, you see, yani hatukuwa na tatizo kwamba hata kama bwana niendelee kupost, hawe post tu wao wenyewe walikuwa na shida ya posti tu bwana, achana nao. Sema zile comment baadaye wakawa wako okay, kwa sababu Gravika vipi, achana nazo. Kwa hiyo sio kwamba tuna posti tu ili mradi, hapana. Mimi mimi na wateja wangu na tuna makubaliano, ukiona nimeposti kujue mteja pia ameridhia kuposti. Okay, sawa. Yaani mimi nataka nikuulize swali langu la mwisho uh, kuna, kuna, kuna watu ambao wametangaza mahusiano yao rasmi hivi karibuni mm. namzungumzia Diamond na Zuchu. Unatamani kuwa MC wa harusi yao? Definitely, most definitely man. Unaachaje una kutamani kufanya harusi ya watu wakubwa kama hao kikweli? Yeah, kwa hiyo kama ikitokea jambo la heri, kwa sababu Zuchu, Zuchu mimi ni mdogo wangu unajua eh? mama yake ni mama wangu kwenye maigizo <laughs> kwa hiyo Zuchu ni mdogo wangu, kwa hiyo Diamond mimi ni kama shemeji yangu pia, so nikifanya shughuli ya dada yangu itakuwa zaidi yeah. Yeah. Ah, kuna namna garabi wanakulinki na Dr. Chen the way mnavyofanya kazi fanya yenu kazi. Uh, nataka tu, tuweke ile swala sawa. Wewe na Dr. Chen kuna kitu gani ambacho kinaendelea baina yenu kwa sababu kuna watu wanahisi kwamba nyinyi watu hampo Hapana, wakati mwingine I don't know waandishi wa habari labda the way mnavouliza maswali the way mtu anavyojibu I don't know, lakini mimi na Dr. Chen tuko vizuri sana, yani we are very good mimi nikiwa nimejaa, nampigia simu Dr. Chene, bwana una nafasi? Anasema nimejaa au una nafasi? Dr. Chene akiwa na nafasi ananipigia simu, oya Garabi, kuna kichwa hapa, unajua eh? so we are very good, hatuna tatizo lolote. Ni vile tu labda, unajua wakati mwingine interview inaweza ikawa inafanyika hivi alafu kitu cha habari kinakuwa tofauti, labda kinachukuliwa mstari mmoja mm lakini ukiingia ukiingia ndani kilichozungumza ni tofauti. Kwa mfano ile trend mimi nisini nimzungumzia vipi Dr. Chen, lakini ukienda kule ndani mimi namuongelea vizuri sana Dr. Chen. So wakati mwingine labda ni watu hawaingii deep kuangalia vitu ambavyo vinaongelewa au waandishi wa habari, vitu vya habari ambavyo mnaviweka au wakati mwingine hata maswali yenu ambayo mnayouliza, lakini sisi hatuna tatizo, na nafikiri kwenye upande wa tasnia yetu sisi hatujafikia huko levo ya kwanza kugombana gombana, kwa sababu mimi nikiwa na kazi na kazi kwangu, Cheni na kazi kwake, na mems wengine na kazi kwao, so we good, hatuwezi kunyang'anyana ugali. Official Asani Mapenzi yupo yupo yupo chini oh, Asani ah, Mapenzi yupo chini ya uongozi wako, sio? Yeah. Uh, amekuwa ni mtu ambaye utoaji wake wa kazi umekuwa ni yani, hayupo kwenye ile kasi ambayo watu wengi walikuwa wanaitamani kipindi kile ambapo hapokuwa anatoka, walitamani kwamba kuhakikisha sana mapenzi yakitoka itakuwa ni ngoma back to back yeah. Atakuwa ni moja kati ya wasanii ambao wana, wanalinkiwa na wasanii wengine wakubwa, mm. lakini kwa kuhakikisha sana mapenzi imekuwa tofauti sana. Pengine uongozi wako unambana sana ya kufanyaji wa kazi, na pia amekuwa ni mtu ambaye atokee kwenye baadhi ya matukio ya watu ya wasanii wengine mm. Ni kwamba uongozi wa haumhitaji yeye anatoka ama inakuwaje? Um, unajua nilimchukua Sadi Mapenzi kama mdau ambaye nataka kusaidia vijana, na ukiangalia kuna mwingine tena anaitwa Kasam wako wote on board, so game sivyo vile ambavyo nilikuwa nafikiri labda ina urahisi kiasi hicho. Unajua eh, the way watu wanavyokupokea, the way unavyokwenda, na kuna nguvu kubwa inatakiwa ifanyike kwenye kupushi kazi you see. So back to back inakuwa sio rahisi kwa sababu uh, mwisho siku mimi natumia pesa <clears throat> ile pesa naoitoa inatakiwa irudi, unajua eh, na mimi mwenyewe bado na mambo mengi that's why pia nimeongeza team, nimeongeza watu kwenye team ili kuweza kunisaidia kupush na sasa hivi ametoa ngoma inaitwa Dunia, unajua ile inafanya vizuri, na video yake naiachia wiki ijayo video yake inaachia wiki ijayo. Kwa hiyo nashukuru sasa hivi nimeanza kupata support na nini, na nazidi kutiwa moyo na nashukuru hata umemuulizia, which means mnamfahamu, kitu ambacho kinanitia moyo. Nyumba inaungua kule isiso eh, niseme tu kwamba uh, mengi mazuri yanakuja kutoka kwa Sani Mapenzi. Tuzidi kupeana tu support, kwa sababu mimi ni mdau tu ambaye nimetoka kwenye ushereshaji, nimeamua kumsaidia kijana mwenzangu aweze kusogea. Kwa hiyo support yenu nyinyi wadau zinatufanya sisi tuzidi kuongeza nguvu na kuweka eh, vijana waende mjini. Ah, hapo hapo kwenye swala zima la kumanage wasanii hmm. kuna baadhi ya watu ambao wameshafanya interview na wasanii na baadhi watu ambao wanamiliki wasanii, niulize ni, nini inakuwaje mziki wetu umekuwa ni ngumu sana kutoboa kwenda mbele. Wengi walinijibu kuhusiana na lugha, lakini issue ya Ruga nahisi Mavokali amekuja kuijibu kiurahisi zaidi, kwa sababu ngoma yake imekuwa ni moja kati ya ngoma kali sana inayofuatiliwa sana ulimwenguni, na imekuwa ni ngoma ambayo inafanywa challenge nyingi sana na watu ambao wa nchi nyingine ya lugha nafikiri sio sio sio soja soja jambo la msingi, lakini nafikiri issue hapo ni mziki mzuri tu. Ishu ni mziki mzuri kama Mavokali ametengeneza kitu ambacho mapopo, unajua hata mimi niko sijui, ngaja kushtuka ngoma tayari na trend. So eh, nafikiri ishu ni kuwa na mziki mzuri ambayo baadaye lugha utajifunza, utakuzidi kutoboa huko, na tuna wasanii wengi ambao tunafahamu wanafanya tu vizuri duniani, lakini lugha ikiwa sio sio kitu sio kivile. Sisi wenyewe tu kuna nyimbo nyingi ambazo tunazicheza, lakini hatuzifahamu hata ni lugha gani, unajua eh? Yes, lakini mwisho siku toa tu mziki mzuri, utapenya na promotion kama hivyo mitandao imesaidia sana, mambo ya TikTok nini, huwezi jua hivyo. Safari, thank you sir. nashukuru sana, thank you very much.